करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकल